टू बी एच के पाहिजे ना घेतला जा का बोलता खरंच घेतला हा घेतला पण मी तर ऐकलं थ्री बी एच के भारी आहे त्याच्यापेक्षा तो घेऊया का बी नेक्स्ट डे आपण दुबईला जाऊयात का हा नक्की जाऊ ना डुबायला बघा हा ठीक दादा आपण पण जायचं का दुबईला पनवेलच्या बाहेर कधी गेला ना दुबईच्या गोष्टी बापूस बोलते लाईट भर लाईट कधी भरला का लाईट बिल समजतंय का काय अरे भाई गॅदरिंगचा गांभीर्य आहे का तुला काय चा बापूस मला फाटक्या चेड्डीचा बोलतो आणि तुझी आईस तर मला भाऊ पण नाही देई तरी घरजवी बनून राहायला तयार आहे लग्न करशील का बरोबर आहे का आ बाई पटल का ती बाई पटू काय आयटमशी बोलतो आ तुला पटत तरी कशी माझं आहे माझं आहे माझं आहे जॅकेट दे काय गांभीर्य आहे की नाही तुम्हाला अरे भाई आज मेल्याने माझा मला नव्हता माहिती चला चला चला चला चला चला चला का अरे भाई काय बाराण्याची इज्जत चाराण्याला अरे भाई भिकारी वाटलो का भाई दोन दोन डोंगर आहेत भाई दोन रुपये दिले पाच रुपये तरी द्यायचे चला चला पॅकेट आला तुझं प्रेम जागृत झालं शहाणपणा करते अरे भाई पाच पाच दहा दहा मिनिटांनी रिप्लाय द्यायची ना तू व्हॉट्सअपवर जा गरज नाही अरे भाई वर एंजेल प्रिया भेटली मला एक एक सेकंड रिप्लाय देत आहे रोज भाडं पाहिजे अरे भाई गाडीचं भाडं पाहिजे धमकी देतो तू भाई गाडीचं भाडं पाहिजे ए भाई उद्या सकाळी उद्या सकाळी आहे सगळ्या गाड्या पुसून जाईल टाकतात जा शेताचा एक कोपरा काढला ना शेट हो शेट आखा डोंगर आहे डोंगर पगार किती आहे तुला मला पन्नास हजार पगार आहे तुझ्या भावसांवर पक्का विश्वास आहे माझा ना कसला भंगार गाव आहे माझ्या गावाबद्दल काय तुम्ही बोलायचं नाही मी तुम्हाला आधीच सांगते हो तुझा गाव दुबई पेक्षा भारी आहे गावाला बाबा बाबा बेखर गाव आहे तुझा आणि तुझे भाऊस दोन अनमोल रतन कुठे गेले रतन लाज नाही का वाटत नेहमी माझ्या पाठीमागे येतोस काय को लाजे प्रेम करते तुमसे कोई टाकी में से पेट्रोल नाही चुराते जो लाजे सॉरी बोल काला का लाडके आले किती नालायक आहेस रे तू लग्नाच्या पत्रिका वाटायला येऊ का सांडपणा करताना दिली मोठा डॉक्टरच्या बाता करते ह्याला ह्याचा मोठा भाऊस लग्नाचा बाकी आहे बापूस दानका घेऊन उभा असेल चलतच की नाही मी नाही माणूस आहे ना अण्णा दोन नारळाची झाड आहे एकावर तीन नारळ आहेत आणि दुसऱ्यावर एक नारळ आहे हा ना खाली डगरी नाही माहिती चल तुझी काय पोर मागितली का मी बघ बोलते अरे काय शोधतय भाऊजी आयफोन तुझ आयफोन आहे नाही भाऊजी आईचा फोन तू लाईक करते का मला आता लाईक करते का हसली ती जाणे हल्ले सोबत तुझ्यासोबत यायचा इंस्टावर आहे का फॉलो कर बाकी बरी आहे ना अरे फोन तरी कला बघायला पाहिजे तू दे का कंचेपुरीचा नंबर आहे अरे अशी मालिया बट दिसतेस रे पहिले सांग कंचेपुरीचा नंबर आहे असं- तुला पसंत आहे ना पोर हा बरी आहे घे घे म्हणजे काय रिकाला ठेवली म्हणा अशीच पाहिजे बायको म्हणा तर ससुरजी आमच्या घरची रिश्ता पक्का तुम दादा आरव कापू का कापू डोका काप माझा ह्याला खरा डोक्याला तापवले र